Ähm, neben mir sitzt Melech Bilgil. Du erklärst oder hast du eine Metapher für das, was du tust? Hm, eine Metapher für das, was ich tue? Äh, nö, eigentlich nicht. <laughs> also ich glaube, das ist das Schwierigste, eine Metapher für eine Metapher zu finden. Also äh, ich... Nee, <laughs> also so, die, die Sendung mit der Maus mit Bildern oder so würde mir jetzt einfallen. Also du vereinfachst quasi komplexe Systeme durch Metaphern quasi, oder? Genau. So, das steht dahinter. Ja, hauptsächlich. Also es gibt auch natürlich andere Mittel, um äh, Sachen zu vereinfachen. Es ist ein Spezialgebiet jetzt von mir, aber ähm, grundlegend kommen, also das häufigste Element in meinen Arbeiten ist äh, die Metapher, ja. Und äh, mit, mit eben, es geht um bildliche Metaphern, du bist quasi da ähm, Designer, wenn man so will, und ähm, Metaphern sind dann sowas wie ähm, ein, ein Computervirus. Man erklärt, ein Schadprogramm auf dem Computer ist irgendwie Code, der ist schlecht, so um mhm. das mit einem Bild verständlich zu machen, erklärt man es als Computervirus. So gerade dafür ist es interessant. Was sind, oder das sind so die Vorteile von Metaphern, oder? Dass man Menschen das dadurch nahe bringt. Genau, also das sind ja, also ein Computervirus ist ja zum Beispiel ein menschengeschaffenes äh, Ding, es ist sehr abstrakt und es gibt ja äh, in, in allen Bereichen, die, die, die, nicht fassbar sind, nicht erklärbar sind, muss man äh, da äh, eine, eine, Art Brücke finden, um mit vertrautem Wissen ähm, halt, also auf das man aufbauen kann, um die Sachen zu erklären. Hast du eine, eine, Lieblingsmetapher, wo du sagst, die ist so besonders griffig, mit dem, da hat man Menschen ganz schnell irgendwie ganz viel klar gemacht? Ja, allerdings ist es eine schlechte Metapher oder eine <laughs> negative Metapher, das ist der Milliardenhebel. Ähm, es ist also sehr präsent, momentan zumindest. Äh, aber also das Erste, an was ich da gedacht habe, ist zum Beispiel ein einarmiger Bandit, also irgendwas, wo man <laughs> nicht wirklich was gewinnen kann und es blinkt schön, genau. Okay, aber äh, Metaphern haben ja quasi auch, auch immer Grenzen. Also so, ähm, keine Ahnung, beim Computervirus, um bei dem Beispiel zu bleiben, haben die Menschen irgendwie, dann denken sie, okay, oder Computerwurm, dann denken sie, okay, ich muss den sehen, der läuft so auf meinem Bildschirm, bestimmt mhm. taucht da so ein Wurm auf, wenn ich infiziert mhm. bin. Und äh, das ist aber gar nicht so. Also wo sind da die Grenzen? Ja, also die Grenzen sind ganz klar. Also ähm, eigentlich ist eine Metapher eigentlich nur gut, um in ein Thema einzusteigen, aber äh, es lässt sehr viele äh, Aspekte weg vom eigentlichen Thema und äh, kann auch äh, also bei, bei aus, ausladenderen Themen äh, dann nicht mehr wirklich verwendet werden. Das ist wirklich nur erstmal ein Einstieg und äh, damit man das grundlegend versteht, wo man dann selber auch noch abstrahieren kann. Aber ähm, ja, also die, die, die Grenzen sind äh, sehr, sehr eng eigentlich. Okay, und du bist dann quasi professioneller Metaphernfinder. So, was sind, <laughs> was sind denn da die, die Schritte, die du anwendest, um, um quasi das dann runterzubrechen und zu sagen, okay, ich habe äh, hier ein total komplexes Thema und wie kommst du dann, wie findest du eine Metapher, die passt? Ja, das, das ist genau das Schwierige, das wollte ich eigentlich, also es wird wahrscheinlich im nächsten Vortrag dann, also es könnte mal irgendwann Designing Metaphors heißen oder äh, Metaphern entwickeln heißen aber es ist sehr schwierig. Also es war genau das, was ich eigentlich für mich auch rausfinden wollte, wie man da irgendwie systematischer drangehen kann. Das war jetzt, äh, der Vortrag war jetzt eigentlich nur so, ein, so, so, so eine Stoffsammlung, um überhaupt für mich erstmal begreifbar zu machen, wie gehe ich da dran. Aber äh, eigentlich ist immer so eine Art systematisches Vorangehen und ich glaube, bei mir ist echt äh, durch die Scribbles passiert halt sehr viel, indem ich das einfach selber für mich abstrahiere und äh, da fange ich erst an, das wirklich zu verstehen. Also das ist so, glaube ich, der Knackpunkt bei mir. Aber es geht immer darum, quasi schon eine, eine gelernte Geschichte zu haben, die man dann anwenden kann, umsetzen kann, auf ein abstrakteres Thema aufsetzen kann quasi. Äh, ja, ähm, es gibt ja auch Sachen, die man intuitiv versteht. Also ähm, ich habe bei den TED Talks einen ganz tollen äh, Vortrag gesehen, da war eine Form, die war so ein bisschen drunter und das war eine Form, die äh, eckig war und dann hat der äh, Redner gefragt, äh, welche Form von diesen zwei ist Buba und wer ist Kiki. Und äh, es war klar, dass Buba die runde Form ist und Kiki die äh, eckige Form. Und äh, es gibt auch so, also schon so, ja, Triebe möchte ich jetzt nicht <laughs> nennen, das ist das falsche Wort, aber es gibt da schon so eine Vorstellung, auch was die Leute haben. Also man kann auch mit sehr abstrakten Beispielen auch arbeiten, denke ich. Ja, cool. Also wir verstehen die Welt besser mit Bildern und Metaphern. Vielen Dank. Das, was dabei spannend ist, das ist super Das ist super individuell und so weiter. Man kann eigentlich total gut